Karena aku berjanji untuk komis aku sungguh aku percaya dengan kata-katamu tapi di belakang kau tipu-tipu aku sakitnya hatiku air mataku jatuh bel. Teo ta teo teo. <sighs> Emang lagi manja, lagi pengen dia manja, pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. Emang lagi cantik, tapi bukan cantik, cantik-cantik gini hanya untuk dia. Emang lagi manja, lagi pengen dia manja Pengen berduaan dengan dirimu Iqbal Emang lagi cantik, tapi bukan cantik Cantik-cantik gini, hanya untuk dirimu Emang lagi manja, lagi pengen dia manja Pengen berduaan dengan dirimu Iqbal Emang lagi cantik, tapi bukan cantik Cantik-cantik gini, hanya untuk dirimu lagi pengen diri aja pengen berduaan dengan dirimu Iqbal emang lagi cantik tapi bukan cantik cantik cantik gini hanya untuk dirimu I love you Iqbal karena aku berjanji untuk message aku sungguh aku percaya dengan kata-katamu tapi di belakang kau tipu-tipu aku sakitnya hatiku air mataku jatuh bel tel tel tel tompe tompe a Aisyah Iqbalku jangan sampai jatuh cinta papa papa ada Jamilah Tell me pretty lies, look me in the face Tell me that you love me, even if it's fake